你好，我是小夫。前几天在机缘巧合之下，我装了一台 NZXT H 五幺零的电脑，还顺便简单测试了一下这个大闷罐的散热表现。这期视频就和各位分享一下 H 五幺零这个机箱的装机体验和散热表现。事情还要从几周前说起，七月中的时候，女神突然主动联系我。既然女神发话了，我当然义不容辞。经过一系列排查。 最终确定是女神的外星人主板挂掉了。我猜测这块主板可能是在升级 BIOS 的过程中出现了一些意外，导致无法点亮。我按照戴尔官方的指导，尝试了抠电池、清 CMOS 跳线等方法，主板都毫无反应。那就只能换主板了。好在这台外星人 R12 的主板是标准 MATX 规格。然而万万没想到，这个外星人的背部 I/O 挡板竟然是与机箱一体的。既然换主板行不通。 那就干脆掏空外星人的身体吧。正巧我去年低价购入了一台 H510 机箱，本来打算留着自用的，那这次就来给女神装机吧。当时买 H510 的一个主要原因，就是看中了 H510 的硬盘扩展性，四个二点五英寸硬盘位和三个三点五英寸硬盘位的机箱现在可不多见了。另一个原因当然是因为 H510 的颜值了。这是女神的外星人配置， 其中显卡、内存、硬盘、电源都可以直接移植到新电脑上。主板这里我用了微星的 Z590 Gaming Edge WiFi，没有什么特殊的原因，纯粹是因为前些日子帮朋友升级了电脑，于是又多出了一张闲置主板来。由于外星人原本的散热器无法兼容新主板，我就自作主张的帮女生装了 Arctic Alpine 十二 c u 我自己的迷你 ITX 主机使用的就是这款散热器，用来压 TDP 九十瓦的处理器毫无压力。 噪音和温度控制的也都不错。另外，散热器预涂了鼎鼎大名的 MX 二硅脂，也算是没有卖点的卖点吧。对于女神的 i7 幺幺七零零 F 来说，绝对是绰绰有余的。大家觉得我这个散热器选的对吗？这台散热器的安装与英特尔原装散热器比较类似，通过四个卡扣固定在主板上。不过需要注意的是，这个散热器上的方向提示非常具有迷惑性。 我相信大多数人会认为这个方向指示是用来锁紧散热器的，然而这个指示实际指的是散热器的解锁方向。正确安装完散热器之后，方向标识应该是视频中这样。德国人的脑回路果然不一般。另外，不知道是不是我人品爆表，我自用的和给女神装的散热器都有不同程度的安装困难，具体表现为有一个或两个卡扣很难完全插到底。 各位如果使用这个散热器的话，请务必确认散热器的四个卡扣都插紧插满，确保安装时四个卡扣都发出咔嗒声。对于 H 五幺零这种紧凑型 ATI 机箱来说，装上主板之后就没什么多余的操作空间了。所以我的做法是先为主板安装处理器、散热器、内存和 SSD，之后再装到机箱中。在装机过程中，我又发现外星人原装电源的二十四 pin 线太短了，所以又临时买了一套电源延长线。这里多说一句。 装机的时候，请务必将电源风扇朝下，以免积热烧坏电源。再后来发现主板的 WiFi 天线不知所踪，于是又买了两根 WiFi 天线装了上去。总的来说，H510 的装机体验还是很愉快的。主板的铜柱已经预装在了机箱上，开机、硬盘指示灯等排线是一体式的接口，直接按照防呆口插在主板上就行了，避免了埋头找正负极的尴尬，还随机附送了拆分式的排线转接头。 机箱的背面预留了走线槽位，还贴心的准备了固定线材的魔术贴。让我有点意外的是，H 五幺零的左右面板都使用了防脱落螺丝，给这个细节点个赞。至于网上说的螺丝滑丝、脚垫不稳和风扇共振问题，我都没有遇到。不过不知道是不是我的人品再次爆表，我的这台 H 五幺零的右侧玻璃面板很难拿下来，需要从另外一侧伸手进去推一下才能打开。 另外，机箱上置预装的120毫米风扇有点莫名其妙，明明是可以装140毫米的，不至于扣成这样吧？另外，我好像发现了 H510 说明书上的一个印刷错误，说明书上固定硬盘支架螺丝是 B，然而我这台 H510 上使用的螺丝显然不是 B，因为 B 长这样。我很早就听说 H510 是个大闷罐儿。 这次借着给女神装机的机会，正好可以简单测试一下这个机箱的散热表现。我设计了三种风扇配置：第一种使用默认风扇配置，但是裸奔；第二种是在第一种的基础上安装机箱左右侧板；第三种在二的基础上增加两只前置风扇。测试方法是用爱达64与索伦大眼对不同风扇配置进行十分钟的 CPU 和 GPU 双烤，记录下烤机第九分钟的温度数据。 为了尽量减少误差，在每次测试后我会彻底关机并静置两小时，再开机进行下一轮测试。这是测试结果。先说处理器，在室温二十六度时裸奔烤机，处理器的核心温度可以稳定在八十四度；而第二种风扇配置，处理器的温度则会高达九十三度；第三种风扇配置可以将处理器温度压在八十六度左右。另外，关闭烤机测试，在一分钟之内，处理器温度就会降至五十度以内。 不知道升级成塔扇会不会让处理器的温度进一步降低。至于显卡，我在双烤的时候发现，一旦开启爱达6 4四的 CPU 烤机，显卡的占用率就会跌到百分之七十左右，有的时候甚至会跌破百分之五十。不知道是 Windows 的调度问题还是 BIOS 的问题。另外，显卡满载的最高温度在七十六度左右，三种风扇模式对显卡的温度影响不大，正负两度的差别基本可以视为误差了。 博口料处理器的温度，我还是为女神的 H 五幺零装了两个前置风扇。各位觉得这台电脑我应该收女神多少钱好呢？